Hola, benvinguts a Contrasons una setmana més. Jo sóc l'Ivan, el que s'amaga és el Javi, i avui farem un viatge musical des de Brooklyn a Carolina del Nord passant per Sevilla. I abans de seguir endavant volem aprofitar per recordar-vos que aquests requadres tan monos que apareixen en pantalla són links que us porten els temes que proposem. Doncs començarem a Brooklyn amb una banda que, que he descobert fa poc, una banda que fa un viatge als anys 80. El tema que us proposarem el podríem situar generalitzant molt, simplificant, entre New Order i Chameleons, és un tema molt, molt, molt apetitós, doncs això, un bon viatge buit entero, veu profunda, es diuen Flamingos i el tema que us proposem és Walk a Wire. I ara ens n'anem cap a Sevilla amb una de les moltes perles que ens proposa el catàleg de Foen. Són una banda, una de les meravelles d'aquest eh, segell eh, barceloní. Són un duet que es mou entre el pop i el folk, podríem dir melancòlic, amb un llit d'electrònica molt elegant. Es diuen I Am Dive i això és Early Winter. I acabarem a Carolina del Nord amb un duet de discografia justa, crec que tenen un parell de treballs breus, i de biografia també van molt curts, de fet, de la poca informació que he pogut trobar és que són fans de, Kim Kardashian, per sort, fan música perquè el seu gust per les fèmines és bastant, bastant discutible, o almenys bastant limitat. Musicalment es mouen entre l'indie pop i el, i el pop més somiador. Es diuen Kindly Forest i el tema que us proposem és Lawn Party. I fins aquí les propostes d'aquesta setmana. Espero que, i desitjo que alguna us faci molt feliç i ens veiem la setmana que ve.